کوچیکتر بودم با اینکه همش یادم نیست ولی کن همیشه پدر مادرم این خاطرات قشنگ را برام تعریف میکنن وقتی که بچه بودم در پاریس شما بودین و فکر کنم به خاطر همین که اسم منم شیوا هست به خاطر اینکه شما شخصیت بسیار ای هستید و بودین و امیدوارم که Je fais cette vidéo puisque j'ai remarqué que pas mal de personnes avaient peur de soutenir euh, la révolution et la population, en tout cas iranienne. Peur de quoi Peur de se faire taxer d'islamophobe. Pourquoi Parce que le fait de voir euh, des slogans du genre euh, à mort la République islamique ou bien de voir des images de jeunes enlevant le turban des mollahs dans les rues, geste totalement symbolique, et eh bien on pourrait penser que c'est un peu islamophobe tout ça. Alors figurez-vous que la République islamique, en fait, c'est le nom du régime qui est au pouvoir en Iran depuis 1979. Un régime autoritaire, dictateur, qui n'a aucune gêne à massacrer et torturer sa propre population afin de maintenir le pouvoir. Ce qui se passe en Iran actuellement, c'est un combat contre l'islam politique contre la manipulation des gens à travers la religion. Et oui, euh, la République islamique se prend pour Dieu, tu n'as pas le droit de t'exprimer librement, de penser autrement, de t'habiller comme tu le veux, de marcher dans la rue en tenant la main de la personne que tu aimes le plus euh, sans forcément être euh, marié à cette personne. Tu peux même aller en prison, te faire euh, torturer, même condamner à mort si tu dis un mot de travers sur la République islamique. Les Iraniens et Iraniennes, ce qu'ils veulent aujourd'hui, en fait, c'est de pouvoir être libres dans leur propre pays, de marcher la tête voilée ou dévoilée, en burqa ou en mini-jupe, revenir à leurs origines, à leurs valeurs, puisque l'Iran, en fait, c'est un pays Enfin, c'est la Perse. Vous connaissez peut-être pas toute euh, l'histoire de cette civilisation, etc. Mais ça, c'est pas l'objet de cette vidéo, donc je vous invite à aller vous renseigner par rapport à ça. Et surtout, renseignez-vous sur la République islamique et toutes les atrocités qu'a commis ce régime euh, depuis plus de 43 ans jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc non, en fait, vous ne serez pas considéré comme étant quelqu'un d'islamophobe si vous soutenez la population iranienne qui aujourd'hui encore continue à manifester dans les rues, sachant qu'il y a un risque de se faire arrêter, torturer et même condamner. Vous voyez ها برای خانوما توی ایران برای آزادی زنا توی ایران میتونین برنده بشین. باید همتون بگین آخوندا برین گمشین از اینجا باید میتونین میدونم که میتونن که شما میتونین برنده بشین میتونین واقعا برای ایران این رو کندن برای خانوما توی ایران برای آزادی ها توی ایران میتونیم برنده بشیم باید همتون بگی آخوندا برنگم شین از اینجا باید میتونیم میدونم که میتونم که شما میتونیم برنده بشین میتونین واقعا برای ایران شما میتونین برنده بشین بر بانوی برای ایران سرفراز آریایی اون فایرامیک ساخته؟ و حالت چطور آذر عزیزم امیدوارم شاد و تندرست باشی میدونم که روزها خیلی شادمان هستی چون میبینم که میبینی اون خشت و پایه ای رو که تو سالها پیش در دفاع زن ایرانی گذاشتی میتو شروع شد در سرتاسر سر جهان و پس از اون دختان آریایی فرزندان ایران سربلند الان بیش از دو ماه هست که در خیابان ها هستند و بیاد آن شاهکاری که تو آفریدی و اینها نبودن حالا شاید بعضی اصلا پدر مادرشون هم اون سالها نبودن امروز برای تحقق یافتن آرمان های آزادی بخش زن زن ایرانی بیرون اومدن و روسری خودشون رو میسوزونن و امامه از سر ملاها ور میدارن و میگن بیزارم از دین شما نفرین به آین شما تلاش های تو نازنین به سمر رسید و خودت شاهد دیدن اون هستی اول میتویی که در جهان راه افتاد که تو نخستین کس بودی و دوم این جنبش و انقلاب نوین مردم ایران آذر عزیز میبوسمت و برای تندرستی آرزو دارم با موسی و مهر همیشه به یاد تو عزیز هستیم و مردم ایران خدا نگهدار و با امید دیدار به زودی میام پیشت